ja räägibki sellest, et kõige kaunim jõulupuu linna ei tule. kõige ilusam jõulupuu linna ei tule. tal koduks on vaikne ja lumine laas. õhtu süütab ta okste peal tähteed ei tule. kingliustena lumi, see kallad on maas. Никак я из всех вам объяснил, что эта песня говорит про это, что самая красивая елочка никогда сюда в город не придет, потому что у него же дом там в лесу, там, где живут и каждый день свои дела делают эти... ainult loomad kuuske kulde ees nägid, tähelapsi jalatama, kus helendas kuu. jõulud õhtul, kui kullaseks muutub siit käbi. saidas linnu ja orava kinkide puu. kõige ilusam jõulupuu linna ei tule, talle võõras jääb platside kivine pind või kui tuleb, siis võib-olla läbi su une, läbi unenäo varjab ja soojendab sind. It's the best Christmas market in Europe to have. tagasi oh,. Oh, oh. uhti. noh, kuidas oli? taira, taira, taira, assa. meie omasid tuli juurde ka mõni või? ei tulnud jah? oli keegi meie oma ka või? Eesti keeles räägib keegi? kus kohas? sina, kes veel? sina ka jah? aga te üksteist ei tunne või? võiksite tunda, meid on nii vähe, me peame kokku hoidma. Nonii, aga täna on kõik, aitäh tulemast, aitäh vaatamast. homme kell viis ju jälle näeme